ассалаумағалейкум қазақ елі қоғам белсендісі төлеу руслан заң өкілдері бірде дианадан қарындасынан таяқ жейді полиция қызметкерлері жүйенің ауысқанын қалай ашық айтам, қазақстандықтар жай ғана лайк басып видеоларды көріп отырмай Ә, осындай көшеге шығыңыздар ә, өкінішке орай ә, мынау полиция өкілдеріне бүйтіп ренжисің ғой балағаттайсың оларды жаңағындай уже қарғайсың бірақ түсінбейсің да как мына баяғыдағы борат деген киноның өзін біз уже асып түстік та мысалға бейбіт шеруге халық жиналады жаңа полиция олардың бәрін тарқатып тастайды сөйтеді да жаңағы автозаққа отырғызып полицейский участокқа барған кезде өздері айтады енді диана бәрін бізде түсініп отырмыз бізде бұл жүйеге қарсымыз енді шыққаннан кейін адам сияқты бір он мыңдап жиырма мыңдап өздерің шықпай жатсыңдар ғой дейді халық полициядан қорқады полиция сол әблязовтың өзін қолдап отыр екінші жолы дұңғандардан таяқ жейді Эй, эй, эй! Беспредел! Смотрите! Жамбульская э, область! Смотрите! Беспредел! Смотрите! Ты не человек! Ты скажи, тебе что хочешь? үшінші жолы өзбек тілін таяқ жеп жігіттер келіндер тартылыңдар еш қорықпаңдар міне өзбектер құтырды міне жиналып жатыр бүкілі түсірсіңдер сені сені де ұрды ғой көпшілікпен біргесің ба е қашып неғып қашасыз не оныңыз біз сізге сеніп тұрдық қой неғып қашасыз неғып қашып жатырсыз сіз ана бетіңді алып жатсың одан бетіңізге ол сізге шабуыл жасаған ол жай халық қарап тұрады дейсіз ба ертең керек сізді адам сеніп тұрған жоқ қой тыңдап тұрған жоқ арматурамен келіп ұрып жатыр істейтін адамсыз ба адам болып заң бойынша жауап береді бәрі сіз істеп жатқаныңызға қанша болды бұл жерде білесіз ба өткенде мен арызданғанмын ораз әкім тірі кезінде барып көшеден ұстай алмай кеткенде білесіз ба сонда мен арызданғанмын дәл осы балдар сондайда ол кезде де шара қолданған жоқсыздар ешқандай не болды әшейін ескерту берді менде записі бар видеосы бәрі бар мен специально осындай болатынын біліп мен материал жинап жүрмін оны біледі оны бәріңіз білесіздер дәл осы балдар дәл осы қылмыскерді ұстамайсыздар сіздер дәл осы жағдайда мен звондағанмын салып берген адамды жіберіп жібердіңіздер қалғанын сұрап тартып алып кім бар екен біреуіне штраф салып жиырма алты мың теңге қалғаны құтылды болды не деген масқара мен бала шағамен кроватта жоқ сізді сабағансыз басқаға неғыл демейді біз сізге қорқынып жүріп тұрсыз сіздер жүргендер кімді қорғап жүрсіңдер өзі әркімнен таяқ жеп жүрген бұндай заң полициялардың бізге қазақстан қажеті жоқ таяқ жегеннің көкесін активистер келген кезде көресіңдер аман болайық халық қазіргі таңда алматы қаласының полиция департаментінде нұрсұлтан есімді қырықтан қызметкер қызмет атқарады оның ішінде он бірі қазақстан республикасы тәуелсіздік алған жылы дүниеге келді аталған қызметкерлер елбасымыздың есімін мақтан тұтады олар өз қызметтерін адал атқарып халықтың қауіпсіздігі мен тыныштығын абыроймен қамтамасыз етуде мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен нұрсұлтанмын мен еліміздің тәуелсіздік алған жылы дүниеге келгеніме орай Атанам мені қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың құрметіне атады және мені еліміздің патриоты етіп өсірді мен үшін елбасының атын алып полиция қатарында қызмет ету үлкен жауапкершілік